Antes de iniciar el video, no te olvides suscribirte y activa la campana de notificación. Recordemos que por cuestiones de seguridad de los actores de voz, se ha suspendido indefinidamente la emisión de capítulos animados de One Piece. Sin embargo, el día 29 de mayo, Mayumi Tanaka, la sello que da voz a Luffy, junto a Kapei Yamaguchi, siendo la voz de nuestro mentiroso Usopp, Eikue Otanu, la voz de nuestro amante del algodón de azúcar y doctor favorito, Chopper, compartieron una foto en la cual se ve a estos tres en el estudio de grabación. Obviamente, estos tienen medidas sanitarias necesarias para estar en este lugar. A su vez, Tanaka y Yamaguchi cada uno grabó un video y en este se anuncia el lanzamiento de un álbum musical por parte de youtubers japoneses sobre las canciones de intro de One Piece. Volviendo al video de Tanaka y Yamaguchi, vemos que están en el cuarto de grabación, separados por una especie de pared de acrílico, al parecer, esto formando unos tipos módulos, ya que recordemos que anteriormente los episodios se grababan con todos los actores en una sola sala de grabación y los actores entraban a escena según transcurría la animación, pero al tener esta distribución nos da la idea de que el esfuerzo por seguir produciendo los capítulos es arduo. Y no quiero dar una fecha en la cual tendremos nuevos episodios animados, pero más próximo de lo esperado, tendremos de nuevo a Luffy y los Mugiwara en el país de Wano, junto a los samuráis de Oden y su plan de derrocar al Yonko Kaido de las bestias, junto al Yogun Orochi. Las medidas de bioseguridad exactas para la animación de los episodios aún es incierta y quizás me adelante mucho, pero debemos aceptar que el estar suspendido no le conviene a Toei Animation, ni mucho menos a Fuji TV, por lo que plantearán programas para gestionar el regreso a la grabación, con todas las medidas de bioseguridad que necesiten sus animadores, y evitar el contacto entre estos. Sin embargo, esto es complicado, puesto que la producción de un solo capítulo de anime involucra a un gran grupo de personas, todas trabajando en un solo lugar, compartiendo ideas, material de trabajo, reuniones para evaluar los avances y corregir ciertas escenas. Pero debemos tener esperanzas de que si pudieron adecuar el estudio de grabación para el mínimo contacto entre los actores, también lo harán con el estudio de animación. Una pregunta que ronda la mente de los seguidores al anime es si cuando se reanude la emisión de los episodios, la historia fluirá más rápido, pues esto no lo sabemos. Solo tengan en cuenta que mientras más capítulos puedan sacar a One Piece, mayor remuneración tendrá Fuji TV, que es la empresa que lo distribuye. Por lo tanto, es muy poco probable que la historia fluya más rápido. Por otro lado, hablando del live action que se iba a grabar en Estados Unidos por parte de Netflix, dio un anuncio, el cual empezará a grabar a más tardar en septiembre y tiene ya confirmados 10 capítulos. Personalmente espero mucho de esta producción, pues sería realmente genial ver a One Piece de esta manera. Esperemos que no sea como el live action que nos decepcionó a todos, bueno, el video de hoy llega hasta aquí y a todos nosotros que nos gusta el anime, estemos pendientes que quizás en las próximas semanas obtendremos noticias oficiales por parte de los actores, animadores o por Oda. Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y activa la campana de notificación. Así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame tu comentario de cuándo crees que se reanuden los episodios. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga. No olvides suscribirte y activa la campana.